तो कैसे हैं आप लोग तो फिर हम आ चुके हैं आज मूवी नाइट में मूवी नाइट में आज हम बात करने वाले हैं ए, ए, ए, सुई धागा मेड इन इंडिया के बारे में तो शुरू करते हैं ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है बिल्कुल इस तरह की अभी तक मूवी तो नहीं काफ़ी अलग टॉपिक पे ये मूवी बेस्ड है वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को कास्ट करते हुए ये मूवी चल रही है यशराज बनर्जी से बनने वाली ये मूवी बहुत अच्छी लग रही है अब कुछ मूवी के दरमियान अगर स्टोरी की बात की जाए जिस पर ये सारी मूवी बेस्ड है जो कि इस मूवी की जड़ है जिसने पकड़ा हुआ है इसे वो है स्टोरी इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि वरुण धवन जो बना है मोजी उसके माँ बाप दादा जितनी भी उसकी फैमिली होती है पीछे वो सारे सिलाई कढ़ाई दर्जी होते हैं एक तरह से तो अब दादा का बिजनेस हो जाता है ठप और इनको पड़ जाती हैं रोटी के लाले तो अब ये शुरू करता है एक जॉब वरुण धवन अब बड़े अरसा हो जाता है ऐसे ही चल रहा होता है ये जॉब कर रहा होता है इसके माँ बाप खा पी रहे होते हैं आराम से चल रहा होता है एक तरह से तो अब जब ये देखता है अब बस बस हो गया एक तरह से इसके दिमाग में आता है अब मुझे अपना काम करना चाहिए तो ये अपना काम शुरू करता है अपने उस काम में जाहिर बात है इसका यही काम होता है तो ये सिलाई कढ़ाई का काम ही शुरू और जाहिर सी बात है इसको बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिलते हैं जो इसको कहते हैं क्या कर रहा है ये काम दूजा जॉब ही कर डी मोटिवेट करते हैं इस लड़के को सो so, इस राम ये लेकिन नहीं हार मानता ये करता रहता है वही काम और वो काम इसको कामयाबी के सूरत में एक इनाम के तौर पर मिल जाता है तो बात करते हैं अब इसके कुछ गानों की बात की जाए तो इस मूवी के गाने ओके हैं इस मूवी के गाने ना इतने अच्छे हैं ना इतने बुरे हैं मतलब दरमियाने movie produce by Manish Sharma and directed by Sharad ये मूवी रिलीज हो रही है 28 सितंबर 2018 मूवी का थीम अच्छा है इसलिए इसके हिट होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बात आती है कि इस मूवी को देखने जाया जाए कि नहीं जाए तो ये मूवी कुछ ऐसे खास मौके में भी नहीं आ रही कि लोग चाहें चाहें लेकिन इस मूवी और पत्ती गोल मीटर चालू का होने वाला है एक कॉम्पिटिशन क्योंकि काफ़ी कम डिफरेंस से के डिफरेंस से आ रही अगर मैं बात करूं आपको इनमें से एक मूवी देखने की तो अभी तक मैंने आपको इनमें से कोई भी रेफर नहीं किया आपको अगर थोड़ा जल्दी देखने तो आप चले जाइए देखने बत्ती गोल नीचे चालू जिसका रिव्यू हमारे चैनल पे है वो देख के जाइएगा ऐसे चलेगा तो आपको नुकसान नहीं पड़ेगा अगर चल जाना चाहिए आपकी टाइप की है भी कि नहीं है आप पहले वो देख लीजिए एक रिव्यू देख लीजिए हमारा पिछला और अगर आप थोड़ा सा अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाएँ तो आप जाइए ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर को जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है सपोर्टिंग बीवी की वजह से वो जॉब छोड़कर एक काफ़ी आगे आ जाता है जो लोगों को उम्मीद नहीं होती उससे वो करके दिखा देता है बस आज के लिए इतना ही like share comment and subscribe करना चाहिए और प्लीज़ ज़रा आप हमारा फेसबुक पेज देखिए जाकर उधर बड़ा अच्छा कंटेंट आता है यहाँ जो वीडियोस आ रही हैं वो उनके प्रोमोस उनकी जितनी भी पोस्टर्स वगैरह वगैरह सब पहले वहाँ आता है फिर यहाँ आता है यहाँ डायरेक्ट वीडियो आती है वहाँ पोस्टर्स वगैरह आती हैं और बाकी दूसरी बात वहाँ वीडियो भी फुल आ जाती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी वहाँ पर जैसे कि आज हमारा फर्स्ट ब्लॉग आया है वहाँ पर तो जाइए देखिए ज़रूर देखिए